साले का खोपड़ी तोड़ रहे खोपड़ी तोड़ साले का बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का रख रख तेरी माँ की रख मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है हाँ, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रहे